Ola a todas, eu son Nati Juncal. Ola, o meu nome é Beli Martínez. Son Lucía Catoira Pan. O meu nome é Jaione Camborda. Ola, soy Manane Rodríguez. Ola, son Lucía. E son Jesús. Ademais, mira onde estamos, xusto en Pontevedra. Ole, Pontevedra bonita! E eh, moi contenta porque eu estudei aquí. E eh, son cineasta, investigadora e docente na Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. Ola, son Araceli Gonda e eh, son guionista. Son Andrea Vázquez, produtora e produtora executiva. Son realizadora audiovisual. Son directora de fotografía. Son produtora en Cósmica Producións. Son guionista, sen gracias grazas ás grandes contadoras de historias da miña familia. De feito, puedes dicir que boa parte da miña formación foi o pé do lume da cociña e eh, na bodega. Teñamos un agradecemento inmenso ás nosas precursoras que viñeron antes e que nos colocaron na situación que estamos agora. Ainda que a miña chegada ao audiovisual non foi temperá, xa que antes pasei por outros eidos sempre en relación coas industrias culturais, agás ao inicio que comecei a miña vida laboral nun estaleiro, o certo é que toda esa experiencia anterior servirme moito á hora de producir películas. Durante unos años estuve trabajando en una empresa. Fue una de las primeras empresas que se dedicó a la creación de productos interactivos en Galicia. Traballei, digamos, en moitos formatos diferentes, sobre todo al principio, en moitas productoras, o cual me permitiu tamén aprender moitas maneiras diferentes de traballar. Hice videoclip, videocreación multimedia, documental, hasta videopoesía cosas raras. Durante 10 anos tratei de profesionalizarme no sector cinematográfico e por fin en 2018 consegui facerme un oco na na industria audiovisual galega. A miña trayectoria no mundo da produción cinematográfica é realmente curta, levo escasamente 4 ou 5 anos, pero é certo que sempre estive vinculada ao mundo audiovisual. E sempre que inicio un proxecto, sinto nervios e emoción por poder crear algo nuevo que no existía hasta ese momento. Pero cómo creo experiencias? Pues creo experiencias utilizando la interactividad para ello, que es la forma básica en la que se comunica el, ser humano. Tenemos la capacidad de crear imaginarios audiovisual eh, capacidad de supongo un poder muy grande. Eh, renunciar a ese poder eh, pues sería muy irresponsable. Estamos en un momento muy cambiante y quizás estemos entrenando alguna inteligencia artificial por aí eh, con todo o noso bagaje sin saberlo. Estou probando a misturar distintos géneros, romper un pouco a estructura e eh, tratar, bueno, de saltarme así algúns dos límites da narrativa e eh, dos meus. ese sentido, eu aposto por, unha, por un cinema unha vocación autoral, unha posición de risco e que se cuestione constantemente tanto as formas como os modos de produción. As películas son como os fillos, os queres a todos por igual, coas súas imperfeccións. O audiovisual, como unha das ramas da cultura, ten a capacidade de radiografiar e de deixar constancia de como somos como povo, máis alá da superficie. E non só do que somos, senón do que podemos chegar a ser. Unha semana comeza a rodaxe da miña segunda longa, o corno do centeo, es eh, bueno, está protagonizada por mujeres. Es muy importante visibilizar a las mujeres protagonistas, eh, contar las historias de las mujeres, eh, rachar los estereotipos, mm, visibilizar un mundo con perspectiva de género. Mi última película de ficción, la penúltima, es eh, Vidas de Pan, en la que recupero la historia de, amigas mías que, que no tuvieron la suerte que tuve yo de poder eh, venirme a España y tuvieron que quedarse durante muchísimos años detenidas. en, la, en unha cárcel tremenda. Se xamos referentes das que veñen detrás e as novas non pensen que é unha tolemia dedicarse a isto, como a moitas de nós nos pasou. Sabemos moi ben que en tanto a igualdade non sexa unha realidade non conseguiremos demostrar o noso talento. Para min o fundamental creo que é um, respetar o traballo dos, do resto dos departamentos, deixarnos de egos, creo que os egos colapsan demasiado a industria. Penso que a teoría feminista ten e terá moito que dicir neste novo cinema galego do que me sinto parte. Estou moi contenta de ser unha das candidatas aos Premios Mulleres no Foco 2022. Gostaríame darvos as gracias por pensar en min como finalista destes premios. Moitísimas grazas, Fami, moitísima ilusión estar nominada. Moitas gracias por pensar en min. Buenas noches e pasadeo ben. Abrazo vos a todas. Mira, estamos... Ah, xa pasamos a universidade.